Les experts à la rescousse Ou pas Bonjour Bonjour, alors qu'est-ce qui vous amène Une question de tarot professeur. Je cherche LE remède à la gueule de bois. Mais je ne trouve rien de bien concluant. Je me suis dit que vous auriez forcément la réponse. Alors non, pas forcément, parce que moi je suis experte en médicaments, je suis pas experte en gueule de bois. Ah. Professeur Alexpert a raison. Sacha essaie de trouver des solutions à son problème de gueule de bois, mais qui est l'expert ici Le scientifique qui étudie les médicaments le journaliste qui croise différentes sources pour étudier les solutions possibles, ou encore un buveur aguerri qui a l'habitude de combattre la gueule de bois. Mais vous avez de la chance parce que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps une étude sur le sujet. Regardez, c'est celle-ci. Et ce que ça dit, c'est qu'il y aurait trois remèdes efficaces contre la gueule de bois. Le premier, c'est l'extrait de clou de girofle. Le deuxième, c'est l'acide tolphénamique, c'est un traitement contre la migraine. Et le troisième, c'est le pyrétinol. C'est un dérivé de la vitamine B6. Stylé J'ai pas tout compris, mais stylé Et c'est fiable votre truc Fiable, euh, c'est-à-dire Genre, ça fonctionne, tout ça On en est sûr Alors cet article, c'est une revue de littérature systématique. Vous savez ce que c'est Euh, non, jamais entendu parler. En fait, ça veut dire que les auteurs de l'article ont compilé et analysé des études qui portent toutes sur le même thème. Et là, le thème, c'était l'efficacité des remèdes contre la gueule de bois. Donc c'est tout ce qu'il vous faut. C'est top Oui, c'est top parce qu'en plus, donc cet article a analysé 269 études. Mais c'est énorme alors c'est beaucoup, mais en fait pas tant que ça, parce que les auteurs avaient déjà fait une sélection drastique. Ils ont étudié uniquement des études randomisées contrôlées. des quoi en fait, pour ces études randomisées contrôlées, on va comparer deux groupes. Un groupe à qui on donne le traitement et un groupe à qui on donne un placebo. Et les gens sont répartis aléatoirement entre ces deux groupes. Ok Mais en fait, parmi ces 269 articles, les auteurs en ont étudié seulement 21. Bah, pourquoi bah parce qu'en fait, tout ce qui est publié n'est pas forcément très rigoureux. Donc là, ils ont sélectionné uniquement les papiers les plus fiables. D'accord. Donc c'est pour ça que vous faites confiance aux conclusions de cette étude. Exactement. Bon, enfin bon, du clou de de la vitamine B6, j'ai pas de ça dans mes placards, moi. Du coup, elle me sert à rien, votre étude. Bah écoutez, vous m'avez demandé des remèdes fiables, moi j'ai pas forcément dit qu'ils étaient accessibles. Oh bah super Mais vous savez, le meilleur remède, euh, c'est encore de ne pas boire, hein Ouais, ouais. Mais si je bois, mais de manière raisonnée. Bah, vous contournez le problème, mais oui, c'est possible. Mais écoutez, euh, pour vous épargner un peu trop d'expérience, je vais vous donner le contact de deux médiateurs scientifiques. Ils vont vous aider à répondre à votre question. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Si avec ça je m'en sors pas, vraiment, j'abandonne.